Только что вы, наверное, удивитесь, Макрон заявил, что ни одна страна не имеет права размещать ядерное оружие на территории другой страны. Это он сказал на пресс-конференции Си Цзиньпина. Я с ним согласен, поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где они размещены, и, и точка. Ну, я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение Э, буквально некоторого времени свести в одну, кучу, в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ э, умеет делать, ну, все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они –